Друзья, я занимаюсь развитием собственного пассивного дохода, а именно покупаю у компании Автоэнтерпрайз и устанавливаю зарядные станции на территории Украины. Найти место, провести переговоры, просчитать смету берет время, а хочется развиваться как в компьютерной игре. Так что обращаюсь ко всем тем, кто имеет потенциальные места для установки зарядных станций. Кафе, ресторан, гостиница, магазин, торговый центр, стоянка, любой паркинг с возможностью резервной мощности от 7 кВт. Прошу незамедлительно связаться со мной прямо сейчас. Также впоследствии, если вы захотите выкупить зарядную станцию на вашей локации, получите скидку от меня. Здравствуйте, полиция, сержант Дестеренко. Что вы забыли сделать, когда э, останови... Ой, когда проехали за селу? Удостоверение ваше попросить. Конечно, пожалуйста. А что случилось? Свет не включили, ближний свет фар. Во-первых, горят подфарники, этого достаточно. Ходовые огни у меня горят. Виталий Сергеевич. Да. Ходовые огни горят. Причина остановки. А что случилось? Почему стоп-контроль стоит? Угнали автомобиль и был разбой. Угнали два автомобиля за сегодня. И что, такое каждый день угоняют? И что, стоп-контроль выставляют поэтому? Вам перехват, сирена. Хорошо, я понял. Э, у меня горят ходовые огни. Это не является нарушением. Вы знаете, что по Женевской конвенции достаточно... Ой, по Стамбульской конвенции достаточно ходовые огни включать? Я прошу прощения, я не заметил. А есть руководитель ваш поста? А? Руководитель поста есть? Ну, старший поста. Да, можно его пригласить? Я просто хочу поинтересоваться все-таки по поводу этой операции. что мне кажется, что это какая-то история. Это к вам патрульным лучше обратиться. Можете припарковаться и пройти, потому как я сюда преданные силы. Батальон полиции особо нужен. И вы, я не понял, и вы параллельно по еще ну, дорожным движением бдите? А? За дорожным движением параллельно следите. Ну вы же знаете, каждый... Посмотрите, вот, вот фура поехала сейчас, она ее тоже угнали, вот ее инспектор останавливал. Ну вот смотрите, идет план, грузовые машины угнали? Нет. Ну а что вот грузовик поехал? Вот? Проверяли же документы. На грузовик? Да. Ну он тоже, наверное, угнанный, правда? Не знаю. Вот чудо в перьях идет. Давайте старшего своего посмотрим документы, на основании которых стоит знак стоп-контроль, с чем он связан, вот эта вот ваша проверка. здравствуйте. А что случилось у нас? У нас опять ЧП какой-то? Так точно, ЧП. Что произошло? План перехват видео. Кого перехватывают? Да, нет, оперативная информация. Что... Нет, так может быть я видел, может быть... Могу вам чем-то помочь, какими-то какой-то информацией. Перехват чего? Кстати, по оперативной информации вы можете на 102 позвонить, поинтересоваться, если доведут до этого плана. Также есть у нас отдел... Э, как он, у нас фуру угнали с металлом? Не, а при чем тут? Ну, останавливали фуру с металлом, ее угнали? Нет, ну, так э, мы шли на правило дорожного движения тоже реагировали. Она нарушила что-то, как и я, да? Ну, ваше, я же не видел конкретно ваше. Ну, я, меня остановили без причины, я ничего не нарушил. Я хочу понять, вообще, что происходит, девушку остановили, например. Идемте посмотрим, в связи с чем, что за план перехват такой, как это вообще, почему стоп-контроль, есть какой-то же приказ, наверное, правильно? Можно ознакомиться? мне кажется, что это Филькина грамота вообще все старшей смены есть у вас? У нас все равны. А? Все равны. Все равны? Ну хорошо, тогда может кто-то пояснить мне, в связи с чем знак стоп-контроль выставлен? В связи с тем, что проводится трасса переход. А кого? Сирена. А кого сиренью? Просто тут останавливают и меня, и фуры. Тогда может и не то. Инспектор, можно понять? Останавливают без, беспричинно? Меня остановили беспричинно. А какой автомобиль у вас? Мерседес. Серебристый? Да. Но ну, в ориентировке серебристый тоже автомобиль. На То есть номерах. Угнали автомобиль? Нет, не угнали, совершили ну, разбойное нападение. Понятно. На серебристом, автомобиле. Но меня не поэтому остановили, мне это не говорили, документы у меня не проверяли. Остановили меня якобы за свет, а инспектор остановил фуру. Тоже сказал, в рамках операции «Сирена». Нет, неправильно, ошибалась. А за что? Я по правилам дорожного Она нарушила? Что в режиме ближнего света были включены фары. А, тоже за свет, да, любимая. Населенным. А, за свет основной. проверить документы и все, еще это. Где-то ну как, как ну, игнорировать просто, что, что себе света ездит. Я ехал со светом, меня остановили, сказали, что я ехал без света. Вот у вас же есть камера, можешь же посмотреть, правильно? Ну, если увидим на этой, в принципе. Ну, а, ну как-то же можно это, вы же как-то доказы по справе, правильно, вы же как-то делаете. Что мне кажется, что вы просто так вот тормозите всех стоп-контроль. Вы опять, вам президент открыл дорогу, нам всем. Опять стоп-контроль несчастный стоит. Сейчас опять выкатывают здесь всю дорогу нафиг. Из этих основ... Нет, ну смотрите, ну, наши, ну, как бы есть свои законодательные нормы, но если введен план сирена, как бы, ну, это выше наше руководство дает дежурная часть, команду мы выставляем, это же не самовольно. Я что... просто только что заезжал в город со стороны, с другой, еду с Васильевки, там никакой сирены нету. На развилке? Да, никто там стоп-контролев не выставлял. Ну, во-первых, уже так хотя бы информацию не должен распространять. Он случился на правом берегу. И что? Э, человек только с правого берега может выезжать, а с другого конца Но ну, Запорожья не может? Я мне команда дает наша дежурная я часть понял. по управлению. Я так, понял. Ну, мне Логика и полиция это не наша. Хорошо, давайте мое правонарушение. Ну, честно, даже сейчас, если увидим автомобиль, я сомневаюсь, что мы в таком качестве, наверное, увидим ХДВ. Если бы это было еще, ну, там, в темное время суток. Ну, а как мне наказать тогда вот инспектора полиции за неправомерность остановки? Ну, вы наказать вы сами навряд ли его накажете. Ну, можете написать как А кто может наказать? жалоб. Ну, и руководство уже принят меры по нему, какие-то либо дисциплинарные, либо ну, служебное ну, а расследование будет проводиться. Ну, давайте, что надо для этого? Ну, есть книга жалоб, можете написать в нее. Давайте. Там потом приезжает отдел мониторинга, смотрит жалобу, ну и какой-то ответ должен дать по ней, в принципе. Там, кстати, еще мои предыдущие ответы, можно посмотреть, дали или нет. Возможно. Сельский БПМП. Спасибо большое. Да, пожалуйста. А, сбоку Ну, я совсем другого, что ничего не приятно. Не ругайтесь, но честное место. Я не ругаюсь, не злитесь, ну вот вы... Да зря. никто не злится, у нас не горело, я вам говорю. У меня габариты горят, это американцы. Горели у вас габариты, я вам серьезно Ходовые... А говорю. Это... Я бы у вас бы просто так бы не остановил. Без смысла, без смысла. Нет, смысла написали, Все, проблем нет, написали. Я ж ничего вам не говорю, это ваше право. То есть, ну, я ж не имею против Хорошо, спасибо. Я просто вам сказал, за что я вас остановил.